晩ご飯は中華料理です。はい。僕は、えー、マコソフトを食べます。はい。はい、サムはわあ、美味しそう。またグツグツ言ってる。これ石焼きで感じかな。ああ、熱いよ多分。美味しそう。うん、サムは豚キムチチャーハン。豚キムチチャーハンにしました。うん。スープ付き。 豚肉もキムチも大好きなので、うん、これはパラダイスですとても変ですだって <laughs> キムチは韓国料理ですから、うん、なんか中華料理で <laughs> 食べるのはどうかなと思いますねでもいいのちょっと食べてみるね食べてみていただきます、うん、どう中華の味ですか、そうなんだ ちゃ美味しい本当うんよかったえー、やばいやばいやばいやばいじゃあ食べてみたいあげないいいあ、うん、えー、気になるリチャードに取られちゃったはいすごく美味しいって言ったから豚取ってないよあ取ってもいいよ うんでじゃあ味しっかりしてますもう一回めまた食べるんかいキムチうん美味しいですじゃあ今はマップ豆腐しびれるかな熱そう うんどう美味しい美味しいうんはい寒い試食タイムちょっといただくね熱そうひき肉とってもういいようんあすいませんすいませんありがとうございます sí, con todo. Mm. Con todo. Mm. 난 가오래 씨네. CF와 중국 분은 갔다래. 음. 음. 중국 고시. 음. ほのかの甘みが入っててほのかでも上品な甘さすごく美味しい日本であんまり飲まないねこういう味美味しい、うん ーっと飲めれるうん小ちょっとってみるね割ってみてあるよどうぞお 見てわおすげえすげえじゃあ先にスープいただいてくださいちょっと待ってねあおいしいおいしいうん と、うん、しっかりしてる味、うん、同僚ねこのレストランを勧めてくれましたのでここに来てここに来ました、うん、うん、じゃあ次は僕食べてみたいと思いますでも先に食べて 肉汁だ肉汁いただきますうんすごい美味しいサクサク肉んジューシー美味しいです 久しぶりだねねいただきますうん、うん、台湾の味幸せ今日はちょっとタピオカ固めかなうん、ね でも好きです台湾思い出すね、うん、甘さ50%なんだけど、うん、甘いでしょ結構甘いね、うん、タピオカも甘いし、うん、ミルクティーも甘い、うん